waa jirtaa bini aadamku ma cabasho waayo laakiin iminka waxaa laga yaaba in hadda sharcan waaye lacag ma haysta iyo waa laakiin waad caafimaad qabtaa bal dhakhtarka tagoo dadka maalqabeenka buka weydii maxay u baahantihiin waxaa laga yaaba waxay hanti haystaan oo dhan inay siisan lahaayeen in maxay wadnaha xanuunaya inuu ka kaco laakiin adigu wadnahaagaa iska bugbugle haben iyo maalinbaa bam kaa shaqaynaya markaad hurdiya markaad maba ogid wax weynba kula aha caafimaadka waxaan ku haysanaa waa gaajoorayna abaad la soo taagantay yacni markaad nicmada dareemi weydo inta yare nuqsaantee ku haysata unaad dareento bini aadamku waa bini aadamku qof way adagtahay inaad aragto qof bini aadam intu kuu yimaado wuxuu nimco helay kaaga warramaa qof wali waa bal warran marka tiraa wallahi maanta waxay gu dhacay maogtahay buu ka bilaabaya yaad ka ashtakoonaysaa mar rabbiga qof waliba wuxuu wadaa uun inta yar ee mashkiladii qabsatay ayuu ka warramayaa laakiin asalku wuxuu yahay maxay nicmadaa badan ee ilaahayna siiyey inaynu ka mahdan marka waxa weeyaan salaadda markaad tukatay waxaad leedahay ilaahayow wixii aad xaq iga mudnayd xaqa tuqaatihi lama imanin intaasaan la ima ilaahu dembigayga dhaaf baad leedahay istikfaartaad la imanaysa macneed waa caynkaa cibaadaadkao dhan baa qur-aanku inoo tilmaamay inaynu ku kabno in badanoo ka mid ah masalan uma afiidu min xayu afaada annaas wastakfiru llaha ina allaha ghafuurun raxiim carafa oo maalmihii ugu khayr badnaaya oo maantoo dhan dadku waa bannaan taagnaayo oo ilaahay baryayey ayaa ilaahay wuxuu yidhi markaa carafo ka soo dareertaanna halka dadku ka soo dareeraya ka soo dareera dabeetana wastakfiruullaha istikfaarna ku dara baa la leeyahy ayuha alaxiba ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa dadka saalixiinta ah kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun baa ilahay yidhi habeenkii in yar bay seexdaan baa la yidhi dad saalixiin oo ilaahay ka warramo jannada cuyuunteeda iyo nicmadeeda haystaa kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun maxaa lagu xigsiiyey wa bilasxaari hum yastakfiruun habeenkii waa taagayin baa la yidhi wakhti suxuurka markay gaadheen salaadda subax soo dhowdahayna istikfaartay bilaabaan iyagoo caawo oo dhan salaad tukanayay ayay markaa waxay dib u bilaabaan maxay istikfaarta ilaahay wuxuu ina leeyay faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam labaatan iyo saddex sannadood buu diinta islaamiga inuu hirgeliya u dadaalayay jihaatamayey wax kasta oo qof bini'aadami soo maro nolosha uu soo maray hadday dhulkiisoo laga saaratay hadday dagaaltay hadday gaajatay hadday rabshad wax kastoo bini'aadam ku dhaca ayaa soo maray dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi marka aad guusha gaadho ee ilaahay nasrigiisu kuu yimaado ee aad aragto dadkoo diinta koox kooxu soo galaya istikfaarta badsa baa la yidhi wixii aad soo shaqayso dhan istikfaar ka dabage saa daraaddeed baa suuraddii u dambaysay qur-aanka soo degtay ka suura ahaan waa idaa idaaja suurad isku dhan aayadaa soo degay iyada dabadeed laakiin suura kaamila dabadeed ma soo degin ilaahay wuxuu leeyay idaa jaa'a nasrullaahi waalfatx haddii uu kuu yimaado ilaahay guushiisa iyo furashada rabbi hadday kuu timaaddo oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja waad aragto dadka oo koox koox u soo gelaya diinta bini aadamku markuu guulaysto muxuu sameeyaa kallaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu ista wuu kibraa inta badan bini aadamku markuu nicmada hele wuu kibraa bal aadanaha u fiirso maalintii xorriyadda maalintii caynkan maxay dowladuhu sameeyaan xooggooda iyo ciidankooda iyo khudbado wadaa ah een waa halgannay baa la qaadaa de badhbadhaadhnaydaa la qaadaa soo maaha cid istaakfuralaysato oo ilaahay u toobad keenta miyaa aragtee nebi maxamed markuu maka furanayay makadii laga saaray wuxuu soo galay isagoo neefku fuushanaa dushiisa madaxiisa uu gaadhi ku dhadhow yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigaya ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho waa goorma gaaloo dhan markaad ka guulaysato ee diinta ilaahay kor yeelo ee dadku ay diinta usoo galaan koox koox awal qof qof baa soo islaamayay wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja aad aragto dadkoo diinta koox koox u soo gelaya markaa maxay samee baa ilaahay yidhi maxaa ku xiga fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba ilaahay u tasbiixso adigoo xamdigiisa ku dheehaya subxaana allaahi waa nafyi waa ilaahay aad xumaa ka hufayso alxamdu lilaahi waa ammaan waa ilaahay oo aad ammaan oo dhan u sugayso istikfaarkuna waa adigoo dacfigaaga sheeganaya idan ammaan halkii u dambaysay weeyaan ilaahay waxaanu u inaad naqaa'is oo dhan ka reebtid maxaamidda kamaal oo dhanna aad u nisbaysid kadibna aad dacfigaaga qiratid oo tidhahdid anna waa toobad keenaya anna waa istikfaarsanaya oo waa toobad keenaya saasaa nebigii la faray calayhi salaatu wasalaam walidaalika markay suuraddani ku soo degtay kadib wuxuu odhan jiray subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdik allahuma akfir ayuu rukuucda iyo sujuudda iyo odhan jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam idan ayuha alaxiba acmaasha acmaal kalaa lagu rak lagu kabaa maalan maxaa layna yidhi soonkii markaad soontaan zakaatulfitri haddana bixiya zakaatulfitrigaasi maxay keenaysaa baa layidhi jabraani naqs wixii ramadaanta dhexdeeda idinka dhacdhacay dunuub ama nuqsaan ku dhacay ku kaba baa la yidhi salaaddii baad yara sahwiday maxaa la yidhi ka dabagee laba sujuudoodaad ilaahay fooda dhulku u dhigayso waa jabraanu naqs naqsigaagii baad dib u kabaysaa soo duuduub ayuhalaxibba darsigaygani wuxuu ku kooban yahay markaa kow inta wax qabanaysaa yaan cujbiyo quruur ku dhicin ilaahay baa og inta la aqbalay kaasi waa mid dadaalka inaad badiso oo haddii alla wax kaa aqbalo waxaa la hubaa camalka kalena inuu kuu hagaagayo adduunya aakhiraba inaad guulaysanayso acmaashu marka in la aqbalaba inta kale alla sii fudaydiya saalix ka sii dhiga se waxaynu u baahannay laba halba inaynu ku dadaallo kow qadiyat alcilmi inaynu ku dadaalno ah waxa waxaynaga asaxayaa waa dhib afartan sannadood inaad tukanaysay ilaa haddana aanaad aqoonin salaaddu maxay ku burtaa ama maxaa lagu aqbalaa aad garan waa dhib masalat alcilm camalkaad samaynayso inaad isku dayda aqoon inaad u yeelato ka labaadna waa maxay waxyaabaha camalka ama buriya ama nuqsaamiya ama u diida in la aqbalo inaad ka jafi kartid isku daydo intaad ka jafi kartidba inaad ka jaftid ka saddexaadna istikfaarta iyo tawaaduca iyo rabbi isu dhuldhigiisa inaad badsatid ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala intaynu la nimi in alla inaga aqbalo acmaasheennu cinda allaahi tii maqbuula in alla ka yeelo waxaa acmaasha burinaya in ilaahay subxaana wa tacaala inaga faydo qalbigeenna in ilaahay subxaana wa tacaala nadiifiyo saafi ka yeelo kuwa muslima oo islaamnimadoodu dhabta ku dhinta in alla inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam